容易，陪我去看更多不同的风景，直到我们某天成功登顶，带我更多爱，带更多骄傲回去。是追逐还是正在逃亡？不留退路，出发寻找宝藏。不到目的，我们绝不投降，找回自己真实的模样。